Mm-hmm. Ha ha ha ha! that. Boom. ったのここに来る途中で落ちてたぜえ変ねスカーレットたちに見せっかええそうねあバジリーの顔が楽しみだぜあ東方形てし城